我人生中真係第一次俾人逼我買衫喎，係真係好想買。唔好睇，唔好諗，眼不見為乾淨。Hello baby 們，我係完成咗一年不消費挑戰嘅敏婷，我覺得此處應該要有啲掌聲。個掌聲咧就係一嚟俾我完成咗呢個挑戰啦，另外咧就係呢一個景。大家有冇發現咧？其實我完全冇試過咧喺呢一個角度去同大家分享嘅。唔知大家中唔中意呢個新嘅背景呢？ 之前咧可能就係誒會喺呢一邊啦，但係咧好少咧係喺呢個轉角位嗰度去同大家分享嘅。咁終於咧今日咧就開始咗用呢個背景。好啦，咁我哋要開始入正題啦。我嘅不消費挑戰咧係喺今年嘅九月份咧就終於滿咗一年啦。其實真係好開心啦，可以順利咁樣完成咗。我之前咧都以為自己咧可能一兩個月咧就已經啊放棄啦，搞唔掂啦咁樣，但真係冇諗過咧自己係能夠完成到。所以呢條片咧係好想 去同你哋分享一下我呢一年不消費挑戰嘅心得，同埋咧所遇到嘅一啲障礙，同埋要多謝你哋一直咧係支持我。我唔知咧有幾多個咧係因為不消費挑戰而認識我啦。如果你係嘅話咧，就喺下面留言話俾我聽，我真係好開心。如果係嘅話，如果你係對呢類型嘅主題有興趣嘅話咧，咁就繼續睇落去啦。我哋開始啦。首先咧，我想同大家分享一下我遇到嘅障礙先。咁講真啦，人都係有軟弱嘅部分嘅，特別係咧呢一個挑戰咧係真係完全違反咗我自己嘅慾望同埋呢個世 界嘅價值觀嘅時候咧，總會遇到有一啲嘅障礙嘅。咁喺我不消費挑戰第一個遇到嘅障礙咧，就係從我以前可能一個月買一次衫，一見到化妝品就會買，完全係衝動式消費，到我完全唔買嘢咧，呢一個嘅落差真係有啲大。有冇 baby 們咧係同我以前一樣嘅？一見到衫咧就想買，一見到化妝品就想買。如果你同我一樣嘅話咧，就喺下面留言一樣俾我知道啦。而喺不消費挑戰期間咧，因為你知道自己係完全唔可以買，或者要 用完先至可以買咧，其實係真係可以叫停到自己嘅。等到自己冷靜落嚟咧，先至再思考自己係咪真係需要。咁慢慢係真係會發現，原來一直好想買嘢呢一個咧，其實都係一個習慣嚟㗎。相反地，當我哋習慣唔去買嘢嘅時候咧，原來買嘢嘅時候係可以唔止因為慾望嘅推動，亦都可以係有冷靜理性咁樣去思考嘅。最搞笑嘅係咧，有一次連我朋友都頂我唔順，去話我。我記得咧嗰陣時應該係臨近農曆新年嘅時候啦，咁我哋。 正常嘅習俗就係每一年新年都會買新衫去迎接新年噶嘛，咁我咪陪我朋友去行街咯，因為我唔買得嘛。咁但係嗰陣時間我就喺度思考咯，嗯，新年我究竟要唔要買衫咧？咁樣，咁我有一個朋友咧就即刻講啦，就係、是、買啦，我同你一齊翻工啊，每一次見你咧都係得個幾套衫，真係睇唔過眼。你而家即刻同我去買衫，跟住咧另外一個朋友咧就話係咯，新年點都要買一套啦咁樣。 咁聽完佢哋咁樣講之後咧，我嗰時都覺得嗯都唔係冇道理嘅，咁所以咧最後咧就去咗一間可以試身嘅店咧去買一件衫同埋買咗一條褲。咁我嗰年新年頭幾日咧，我就淨係着住呢一套啦，同埋攞我細佬啲衫嚟當新衫咁樣着，咁樣過年。我人生中真係第一次俾人逼我買衫，我覺得呢個經歷都真係幾有趣嘅。第二個我遇到嘅阻礙咧，就係廣告嘅誘惑係真係源源不絕㗎。我哋依家咧只要打開個 IG 咧，就有成 千上萬嘅廣告喺度等緊你，你係走唔甩噶。係喺幾個 post 下面啦，跟住碌下碌下又會有一個廣告，有陣時見到咧係真係會心動噶，係真係會好想買。我係一個正常人嚟嘅，OK，我唔係誒神仙，OK，我係一個人嚟嘅。咁當然有陣時你見到心動嘅時候，就梗係好想買啦。咁如果你話哦比較理性嘅時候咧，就可能會話俾自己聽，唉唔好睇，唔好諗，跟住就劃過咗，嗯。 好有益，但係有陣時咧係真係會俾人吸引咗過去嘅，咁我都會俾自己放縱一下啦，睇下啦，滿足下自己嘅慾望，跟住之後先至回覆翻去理性，就喺 IG 度 window shopping 一下。咁不過嗰陣時咧，我有去刻意唔去追蹤一啲衫啊或者化妝品嘅 IG 嘅，講真，眼不見為乾淨，睇唔到咧就唔會諗起想要買噶啦。 同埋咧，我發現咗咧，原來優惠折扣咧係會翻嚟㗎。因為咧，我好多時候我都係只睇唔買啦。咁我見到好多鋪頭咧，呢頭做完折扣，跟住過幾個月之後咧，佢又會再做一次㗎。佢哋都會宣傳到咧，俾你個感覺好似啊，如果我錯過咗呢次咧，就冇㗎啦。佢就係食住我哋呢啲怕走寶嘅心態咧，去鼓勵我哋消費。所以依家咧折扣對我嚟講咧，係真係變冇晒吸引力。 因 我知道我今次可能錯過咗，然之後過一排其實都會再有，可能誒唔、呃、知突然之間啊聖誕節優惠，跟住咧突然之間可能又有周年紀念優惠。咁講真，今年冇啫，即係我今年錯過咗啫，咁我下年又會有噶嘛。我買嘢係因為我真係需要嗰件物件，而唔係我需要嗰個折扣或者優惠。咁啱我想買嘅嘢有折扣，嗰啲叫做恩典。其實好多人咧都好好奇，都會問我嘅就係、是、你咁樣唔消費，咁咪慳咗好多錢咯。 嗯，目前計落嚟咧，其實係冇嘅。就算我唔消費啦，咁都會有其他用錢嘅地方噶嘛。即係譬如可能同男朋友食飯啊，去拍拖啊，買下生活嘅用品啊，上堂啊。但係講真咧，係真係啱啱開始嗰半年咧，係真係比較能夠儲到錢嘅。咁但係喺挑戰嘅中後段啦，因為我自己就做咗一個大手術啦，希望之後有機會同你哋講翻。 又喺尾聲嘅時候，我又開始籌備我嘅婚禮啦。如果你有睇我條 vlog 嘅話，就知道我被求婚啦，快啲翻去睇啦。所以咧，好多我儲嘅錢咧，都用咗嚟還俾我嘅父母啦，或者去落訂。咁其實講真係咁樣加加減減嘅情況下，係真係冇話慳咗幾多錢，亦都冇話我慳咗好多咁樣。如果你都係正在咧做緊不消費挑戰，或者咧有其他關於我呢一年挑戰想知道嘅問題咧，記得喺下面留言話俾我知，我哋可以一齊去討論。咁我哋下一條片再見啦！拜 拜。